Ich spüre deine Lippen, wenn sie mich so sanft berühren. Und ich sehe in deine Augen, sie sind so wunderschön. Doch es ist nicht nur deine Schönheit, die mich so fasziniert. Vielmehr ist es deine wahnsinnige Sympathie zu mir. Wenn das nun die wahre Liebe wir beide spüren. Und das alles noch zu toppen ist, dann möchte ich das fühlen. Und wenn es wirklich das Größte ist, dann lasse es uns halten. Wenn wir nicht mehr auf der Suche sind, lass uns einfach nur genießen. Hab fast schon vergessen, wie es ist. sich nicht mehr erinnern, wie es sich anfühlt. War vor dir innerlich zerrissen, hatte im Herzen nur Schmerzen. Gut, dass du da bist, ich liebe dich. Habe Lieder geschrieben mit gebrochenem Herzen, konnte mich nicht konzentrieren. war vor dir innerlich zerrissen, hatte im Herzen nur Schmerzen. Gut, dass du da bist, ich liebe dich. Ich fühle deine Wärme, wenn du in meiner Nähe bist. Und durch dich werde ich stärker, weil du zeigst, dass du mich liebst. Wenn es manchmal schwierig ist, dann sollst du nicht vergessen, dass die Liebe immer stärker ist, wir auch diese Hürde schaffen. Du lehrst mich zu verstehen und du baust mich wieder auf. Du zeigst mir viele Dinge, die ich auch zum Leben brauch das Beste an dir ist, dass du Verständnis für mich zeigst, was einer von den vielen Gründen ist, dass du Prinzessin für mich heißt. Hab fast schon vergessen, wie es ist, geliebt zu werden, konnte mich nicht mehr erinnern, wie es sich anfühlt, war vor dir Herzen. Gut, dass du da bist. Ich liebe dich. Habe Lieder geschrieben mit gebrochenem Herzen. Konnte mich nicht konzentrieren, mir nichts mehr merken. War vor dir innerlich zerrissen, hatte im Herzen nur Schmerzen. Weinerlich zerrissen, weinerlich verloren, hatte keinen Mut mehr und wollte nur sterben. Hab kein Ziel mehr verfolgt, es gab wenig.